есе күйгенше қайын жұртын сыйлаған елім болдық мүйінші той баштайлы той баштайлы жар жарай құттықтайлы біз жаштарды жар жарай үш бауыр бекем болсын жұлдайлар қадам той баштайлы жар жарай той баштайлы той баштайлы жар жарай келін келді жар саламын барыңа жашыңа да қарыңа жақсы жұбай болсын деп құттықтай бастайлы жар жарай құттықтайлы біз жастарды жар жарай қош болар бекем болсын жұбайлар анамесе той бастайлы жар жарай той бастайлы той бастайлы жар жарай Той баштайлы жар жарай Құттықтайлы біз жаштарды жар жарай Құш болыр бекем болсын жұбайлар Қанан есе той баштайлы жар жарай Той баштайлы, той баштайлы жар жарай